Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje trago vocês um jogo novo, Limbo galera Muitos de vocês já devem conhecer Esse jogo aqui, ele praticamente não apresenta nenhuma história Praticamente A introdução do jogo é, você tá lá, deitado Você acorda no meio de uma floresta E a gente está à procura de alguma coisa, ou, não sei, talvez tentar sair daqui. Eu não sei ao certo. Nesse jogo aqui, a gente não tem nenhuma arma, não tem nenhum jeito de bater. A gente só tem como controlar o personagem de um lado para outro, para cima, para baixo, e pegar objetos, alguns objetos pré-definidos. Então vamos lá, vamos ver que perigos nos esperam, que aventuras nos aguardam. E vamos ver se a gente vai conseguir chegar ao fim da nossa jornada. Seja encontrar alguém, fugir daqui ou sei lá o que. Então vamos lá. Ó, uma armadilha aqui, ó. Ah, são duas. Eu vou ajeitar as duas aqui. E vou pular sobre elas. Pronto, beleza. Ó, galera, nesse jogo aqui você tem que pensar bastante, ó. Acredito que seja alguma coisa mais ou menos assim. Tem algumas partes que você tem que deduzir mais ou menos o que tem que fazer. E após algumas tentativas, né? Após você morrer algumas vezes, a gente acaba conseguindo. tem que ficar de olho. Como vocês podem ver, também tem muitas armadilhas. A gente tem que ficar de olho em tudo. Pra gente não acabar morrendo amassado, por exemplo. Nesse jogo a gente não sabe nadar. Se a água chegar até um certo nível a gente acaba se afogando. Acho que até mais ou menos o nível do pescoço é válido. Passou disso, a gente morre. Deixa eu me balançar aqui. não sei se a gente toma, toma dano por queda. Eu sei que é assim, a gente consegue pular de bem alto, mas não sei até quão alto. Acho que eu vou chegar mais um pouco pra margem ali. Talvez se não tivesse chego aquele um pouquinho mais, poderia ter acabado morrendo. Ó, tem uma armadilha ali, ó. Tem que tomar muito cuidado. Ah, beleza, é uma aranha aqui. Ai. É o estilo. Vamos ver... Ó, aquela armadilha andou um pouco, cara. Acho que eu vou fazer ela dar mais uma patada no chão. Aí, beleza, funcionou. Eu vou botar essa armadilha aqui. Mais ou menos onde ela vai dar a patada, que eu acho que vai... A gente vai conseguir se livrar dela. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque se ela me acertar, já era. Nesse jogo aqui não tem vida, é hit kill. Beleza, ela recuou. Com três patas a menos. Incrível é que foi exatamente o que durou ali a nossa armadilha. Deu pra três, pra arrancar três patas e só. Tá ficando meio difícil de andar aqui. Galera, eu tô preso. Ah, meu Deus, morri. Acho que eu devia ter pulado isso aqui. Ah, aparentemente, tô vivo ainda. Agora eu morri. Não, tô vivo. Mexi aqui e o boneco tá mexendo. O que, que eu tenho que fazer? Nossa. Ah, beleza. Eu tô coberto de teia agora, eu tô tipo uma múmia. Se acontecer alguma coisa aqui, praticamente não tem mobilidade nenhuma. Nossa. Acredito que quase morri. Pera. Eu vou jogar essa pedra aqui. Volta. Volta, volta, volta. Beleza. Ah, beleza. Tem sendo uma pedra. Ah, galera, a aranha tá atrás de mim, cara. Vamos, pedrinha. Vamos, pedrinha. vou tentar ficar aqui bem na beirinha pra ela não pegar a gente. É, foi uma queda bem-vinda que pelo menos livrou a gente das teias, né? Só ficou um pedacinho ali agarrado na nuca ali, eu tiraria. O que, que é isso? Ok, era um cadáver. Eu que você tem que jogar bem atento, porque muitas coisas podem acontecer. E o gráfico não ajuda muito. Você às vezes fica em dúvida o que faz parte do cenário e o que não faz parte. Nossa senhora, eu quase parti dessa pra melhor. A gente tem que ficar bem atento, aqueles espinhos ali, por exemplo, eles matariam a gente. Então... O ideal é a gente evitar qualquer coisa pontuda, mesmo que a gente não saiba se faz parte ou não do cenário. Tinha um cara aqui. Vamos atrás dele, vamos ver o que ele quer. Opa, barulho. Barulho não muito bom. pegou alguma roda de metal. Opa, mais um. Não, acho que dessa vez não. É a precisa queimada. Não, tinha mais um mesmo, galera. Nossa, mais um grandão. Bom, já achamos duas pessoas vivas, né? Porque aquele outro lá, tadinho. Não conta. Aqui, ó. Mais um morto. Galera, tem uma armadilha aqui, cara. Tá, pra lá eu não posso pular. É nessa corda aqui então. Quase que eu alcancei a corda. Acho que se eu alcanço talvez, sei lá. Ia tomar um chale com eles, um cafezinho. Ah, meu Deus, tá atrás de mim. Caramba, esse bicho me persegue, velho. Deve gostar muito de mim. Ah, ferrou. Acho que eu tenho que esperar ela botar o peso aqui, ó. É, acho que é isso mesmo. Vamos continuar que ela tá atrás. Perdeu mais uma pata. Olha, se eu fosse ela, eu acabava desistindo. Ela já tá com quatro patas. Daqui a pouco ela tá virando uma bola aí uma bola com, sei lá, duas patas, imagina. A gente tem que tomar bastante cuidado nesse deslizamento, porque muitas vezes tem alguma coisa no final. Ah, velho, tá aranha aqui. Ela bate? Ataca. falei, cara. Acho que, achei que ela tinha perdido uma pata, não. Ela perdeu. Foi é, é todas, cara. Ficou com uma só. Vamos tirar essa última aqui, então. Vai ter pata, não.